Este vídeo ha sido doblado para su mejor comprensión. ¡Atención wi Wi-Fi Actor! Con este curso de salida laboral también lograrás superar tus miedos y tus trabas. Como lo han hecho importantísimos actores, como Leos Baralia, Federica Lupi y Jorge Dexter, músico, pero también actor en importantísimos filmes. Y Roberto, alumno cofundador de nuestra escuela. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el fondo del mar? ¿O estoy de niño remontando una cometa? ¿Estoy en medio de un tornado desaforado? ¿O en el templo de la perdición? ¿O estoy tomando té en una tetera? ¿O estoy en una playa con dos negras bien perversas? ¡Ah! ¡Se me cayó! imaginación. Te quedas dormido, llegas tarde a tu trabajo, tu jefe te pregunta por qué y tú, nebulosa. Estás en el metro, el guarda te pide los tickets, tus patitas tiritiran y no sabes qué decir. Como dijo Molière, la mentira no es mentira si tú te la crees. Hoy trabajaremos la imaginación que en teatro llamamos entorno. En un simple ejercicio veremos cómo uno cree lo que no cree que es, pero no es. Parque de diversiones. Montaña rusa. ¡Eso! ¡Me dejo caer! ¡Arenas movedizas! Hanson, vamos, aférrate a la vida. Sientes que te chupa. Espacio cósmico. Miro las estrellas, satélites, el sol campo de batalla. Vamos, Brigitte, anímate. Mira a tu alrededor. Es una guerra. Estoy en la montaña rusa. Siento las brisas moverse. Eso, bien, increíble. ¿Ellos realmente creen lo que no ven? ¿Hay verdad? ¿Están realmente en un parque de diversiones? ¿O no? Se ha perdido un niño en la playa. cuidado. Ay, la madre de ese chico. Brigitte, es una guerra. Imagina, Brigitte. Adiós, Hanson. Despídete del mundo. Dinos adiós. Lo que acabamos de ver es una actuación de estilo dramático. Los alumnos creen que sus compañeros ven lo que no hay. El barro estaba o no estaba, o estaba. Brigitte, ¿qué está sucediendo? ¡Vamos, vamos! ¡Apocalipsis ahora! No, sé. Lo que estamos viendo es un típico caso de no imaginarium. Veamos qué podemos hacer para destrabar esta situación. Brigitte, imagina. Imagina no seas idiota, imagina de verdad. Estás en un campo de batalla y sentimos las balas en el cuerpo. en su cuerpo. ahí, bien. Hay una ametralladora. ¡Bazooka! ¡Amenázala! Tóquenle, tóquenle, tóquenle. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerte! Hazlo tú también en tu casa y que tu mamá te toque el cuerpo a ver si sientes algo. ¡Eh, no, no, no, no! Vamos a sus lugares que aquí se viene a trabajar. Esto es teatro. Atención, wifi vidente. Debes tener cuidado con lo que imaginas, porque podría volverse realidad. A buena hora, hemos terminado la clase número 2. Y como todas las clases, nos despedimos con un interrogante para la reflexión semanal del artista. ¡Wow! si un actor hace de dentista? ¿Tiene entorno? Este interrogante lo resolveremos la próxima clase. Interesante trabajo el de hoy. Sigue colaborando con la Fundación y sé mejor persona. Recuerda que si deseas ver este vídeo en habla inglesa porque eres de otro país, aún no está disponible. Pero podrás darlo gracias a tu wifi colaboración. PayPal.